मुझे तो दो नंबर हाइकर लग रहा है पूरा मारो गन मैं लूंगी इससे मारो मारो जल्दी मारो साथ में रहना सब लोग कहाँ जा रहे हैं अभी जो हमने मैच लगाया वो कौन कौन से नंबर के थे नंबर एक आप थे और एक दो था तो तुम्हें कोई जगह ही नहीं मिली उतारने को यार क्या बकवास जगह बता रही है एक भी घर नहीं है बंदा है ठीक है सब मुझे गन नहीं मिली है दोनों वॉच आउट मारो मारो गन मैं लूंगी इससे मारो मारो जल्दी मारो नंबर दो साथ में रहना ठीक है घर लूट चुके हैं वॉच आउट एनमी हो सकता है मैं एक बोट फायरिंग देती हूँ ठीक है मत करो नंबर रेडी रहे कहाँ थे तुम लोग मार दिया आपको कैसे पता यहाँ पे बैठा हुआ है हुँ? हम्म? मुझे तो दो नंबर हाइकर लग रहा है पूरा मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे बैठा उसको कैसे पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है अब वो खेलता रहता तुम पहला मैच खेल रहे हमें तुझे लग रहा है एक नंबर चलो एक से मुलाकात करवा दो प्लीज हाँ, हाँ बर्फ Watch out! हाँ, तो जा Marked a location. रुक जा गाड़ी पे कौन फील रहा वॉच आउट गाड़ी को मत फील वो बोट नहीं मिला तो गाड़ी को मत बोट से मुलाकात करवा दो मेरी हां बोट तो अब क्यों बना रहे मैं नहीं जाने वाली स्कूल जाओ मैं नहीं जाऊंगी मैं छुप जाऊंगी ओपन है बहुत हेलो वो कहाँ से सॉरी सुन मैंने मेरी आवाज घट कर ले जगरी हेलो तेरा घट हेलो हेलो जरा आवाज घट कर ले जगरी क्या बोल रहे सॉरी फोरेक्स चाहिए किसी को अबे आ जाओ आ जाओ गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई मैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ भाग रही अबे मार करो बंदे कहाँ पे मार करो mark the location enemies there enemies ahead ठीक है watch out कितना शान है सबसे ऊपर बैठे इधर एक नंबर चल भाई सीधा बिल्डिंग मुझे मार दिया मुझे मार दिया कहीं से रिवाइव दे दो अंदर आ रही हूँ मैं ऊपर कितने लोग हैं वॉच आउट Enemies ahead! गाड़ी आ गई अबे बंदा ये वाला था ऊपर वाला खत्म हो गया कि नहीं ने अभी एक नॉक किया था हाँ, ये क्या है <laughs> ये तो मैं तो पूरा लूट खाऊं से वो मिली का, कार 98 है कार 98 है नहीं है मार्क द लोकेशन ये देखो वापस मुड़ मुड़ के आ रहे लूट करने के लिए यार दे दे यार Watch out. कौन सा फोरक चाहिए रिएक्ट चाहिए लो मतलब फंस गए हम दोनों तीन नंबर हार्ट ये लो ये लो 3x 4x ले लो कौन दिया भाई दे दे ये किधर है इधर फेंका ये ये फेंका इधर ये थोड़ा सा आगे आई गॉट सप्लाइज अरे यार रुक रुक 3x मुझे दे एक बंदा वहां पर नॉक है सॉरी बहुत लूट मचानी है वो कहाँ से हिमाचल प्रदेश यहाँ पे एनिमी ये तुम तो बता दिया करो मैं नहीं छीनती है एनिमी को वो तो बेघर आ गई पता नहीं दोनों में बेचारा ऐसा मार रहा है जैसे मैंने उसकी किडनी खा ली है देखो तीन नंबर ने भरपूर लूट की है स्नाइपिंग गन मिली है कोई आर नाइनटी एट फाइव के दे रहा हेलो कहाँ जा रही है लोग आज एक नंबर साथ में स्नाइपिंग गन है किसी के पास तो कौन ड्रॉप लूटाया जो स्नाइपिंग गन अबे गाड़ी दिखी गाड़ी दिखी ऊपर किधर किधर किधर गाड़ी ऊपर है इधर है एनिमीज अहेड मेरे पास इतना बड़ा स्कोप तो बंदे ये देखो मैं नहीं कर रहा ये देखो बंदे enemies ahead दो नंबर आ रहा है ड्राया मत नीचे से गाड़ी लेके इनको पास दो नंबर दो नंबर कार चल मैं चल रहा देता चलो चलते चल चलो चलते तीन नंबर चलो गाड़ी लाओ गाड़ी ला रेस्ट करते हैं तीन नंबर आ जाओ क्या सब जल्दी से आ ये आ रहे हैं ना चल के आएंगे ना तो हाथ दोनों लगा के रखा है मैंने रोड पे आ जाऊं तुम आ गए आते ही बस पर गाड़ी लेकिन उसके पीछे घुमा देना ठीक है पीछे पीछे गाड़ी रोक अगर तुम लोग फायरिंग करना हाँ? तो आ रहा हूं हम्म Watch out. देख लो क्या किया ये नहीं करना चाहिए था अच्छा, Let's go. नहीं बता मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ क्या हुआ लेके जा Enemies ahead. नहीं यार देखो मेरे पीछे आ गए मेरी पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई मैं तो छुप रही हूँ ठीक है आप लोग देखो हाँ हाँ जाओ हमारा अबे देखिए किसी को है ऊपर घर है ऊपर घर पे बंदे हैं भाग जाओ मैं तो बोलती हूँ पूरी फोड़ है नहीं नहीं धुआं कर दो कौन से घर में है बंदे यार एनिमी नहीं करना पे लो मैंने धुआं कर दिया एक धुआं डाल दिया स्मोक डाल दिया धुआं दूसरा स्मोक डाल दिया अबे यार जिक्का कर दो यार धुआं फुआ डाल दिया यार यार धुआं डाल रहा था बम है नहीं था मेरे पास क्या करें डाल ले वो कर रहे हो यार ले ऊपर मनुष्य बैठे हुए हैं मैं तो भीड़ कौन डाल रहा जब बोल रहा ऊपर है बंदे मैं तो वही बोल रही हूं मेरे पास ग्रेनेड नहीं है तो मैं कैसे करूं बम नहीं है तो ग्रेनेड नहीं करो तो बंदा है ऊपर दो नंबर है ऊपर वेट मत करो यार क्यों स्मोक कर रहे हो उनको तो सीधा रास्ता है दो बंदे मैंने सिर्फ एक किया था पीछे से पड़ रही है आगे से भी पड़ रही है नीचे आओ मैं देती हूं रिवाइव नीचे आओ एक्चुअली नहीं डाला नेट दो नंबर रेडी रहना मैं बम फेंक दो ऊपर दो जो चार है पीछे से भी पड़ रही है तो मैं नहीं और से जाती हूं